हेलो गाइजहरू अहिले चाहिँ ठ्याक्कै कति बज्यो भनेपछि बिहानको तिन बज्यो ठ्याक्कै तिन बज्नु आँट्यो भन्दा पनि दुई बजेर बाउन्न मिनट भयो हजुर कस्तो कस्तो भोक लाग्यो क्या बेलुकै खाएको खाना चाहिँ ड्युटी आएको दुई घन्टा पछाडि खाएको होला एघार बजे दस बजीतिर खाएको कस्तो भोक भोक लाग्यो मसँग एउटा म्यागी थियो क्या म्यागी त्यो म्यागी हो विदेशी चाउचाउ यसलाई चाहिँ तातो पानीमा लगाएर खानु पनि मिल्छ मिल्छ कि यहाँनिर जस्ट टु मिनट लेखा छ नि यहाँनिर हट एन्ड स्पाइसी निन्द्रा पनि भगाउँछ यो चाहिँ बनाएर खानु पऱ्यो भनेर टक्कसँगले क्याटल पनि छ क्याटलमा पानी तताएको छु अनि मसँग एउटा यहाँ पनि छ त्यसमा टक्क लगाएर अनि खाने हो म तपाईँहरूले गाइजहरू म नुडल्स रेडी गर्दैछु यो मसला हो यो मसला चाहिँ यसमा चाहिँ सबै स्पाइसीहरू सबै हुन्छ लगाउँछु त्यसमाथि मसला पनि लाउने हो यहीँ लाउने यो भयो भयो मसँग क्याटल पनि आयो क्याटल पनि पानी हल्का लगाइदिउँ यो चाहिँ त्यसपछि चलाउने अब कलर आउँछ विदेशमै यस्तै खाएर बस्नु है म त दुःख छ के गर्नु रेडी पनि भयो अब चाहिँ कस्तो भयो चेक गर्नुपर्छ है <laughs> यस्तै पोल्दैन मलिलो भएछ क्या टेस्टी छैन मेरो दाडी चाइनिज स्टाइलको चाहिँ कस्तो छ 비료 비료 subiu no coroa.